Quisiera, quisiera, جماله عشان بيروي اليوم عيد الصوم علينا فرحة كالمضوء كالمضوء كالمضوء كالمضوء كالمضوء عدالي وكوكب عبد وقور الحلم Well, I'm gonna end it now. Keep with the time, you know mama.